bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept, ein weihnachtliches Rezept. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr ganz leckere Erdnuss-Christmas-Cookies machen könnt und zwar mit dem Dattelmus, was ich euch neulich gezeigt habe. Los geht's! Das sind dann also die fertigen Cookies, so schauen sie aus. Ähm, ich habe jetzt hierbei noch ein bisschen Erdnüsse mit reingemacht, könnt ihr natürlich auch ohne machen. Ihr könnt sie natürlich auch vorher noch mal ein bisschen klein schneiden oder klein häckseln und damit dabei geben. Das ist euch so ein bisschen überlassen. Okay, wenn ihr das nachmachen möchtet, hier unten drunter findet ihr die Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Und wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus.veganik.de dann gibt es bei mir jetzt leckere Christmas Cookies und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!